tak silap amo sapa do di dalam lagi Ratu puyuh perangi. Amo nampak jauh di mata supaya iyo sepasai semua sama. Yo lodo tak silap mata amo. Amo lagi tanya dia. Thank you. masak ni. Eh? Sini eh. Weh, mocik. Apa ya, Bima? Mocik mari. Mocik mari. Mocik mari. Mocik lep hanoi. Mocik tuan teri si Dewi. Ada saya. Mocik dah mari. Ada saya. Mengasa besar ni. Eh? Ha. Abe woyo. Ha. Abe sama. Alright. Mak dah boleh main dengan dia orang semacam ni pengasuh tiga orang. Manulah juga suami yang mahu seramu. Benda royak saya tak tengok tadi dah. Kau dia? Dah lah jangan duduk royak ah, tu aku seramu besar tu. Royak boleh nyakit ni. Macam ah, hidup gegek. Habis saya. Habis saya. Ha. Huh. Mana lah juga suami yang mau sama gua no. Kamu tiga orang duduk sini suami yang mau tak ada. Menyangat royak saya tadi. koyak tadi boleh nyakit parut. Lepas aku sama goda. Goda pula pergi kena bunuh pula pun hati. Ah, dah boleh koyak, Royak gapo bema. Rusia, Rusia, Rusia. Rusia gapo bema. Ah, tadi koyak tu aku. Ah. apa berapa bayar? aku ku sama persedoh lah. Dia kata walau dia bini dua pun jangan dia ni sama royak. Gapo dia bayar? Tu aku sama pesel lah sama tadi. Sungguh dia kata dia bini dua dengan tu teri. Ha, maya mahura pun anak ratu punya perangi. Kalau mari makcik yang royak kata dia bini dua. Nah sama ni bengun tadi royak Rusia ke. Ha, dia bini royak, dia bini royak, dia bini royak. Royak gapo pengantar pesai? Royak gapo pesai? Mujo itu royak, riuh sampai mak royak. Royak gapo pesai? Lagu selamu lah, lo ni ni kau dengan tuan menteri. Ah, main mora nak ratu puyo perangi, dia bersedo tak sebi royak. Kalau macam mari, tapi pun ni royak macam punggol ni. Jadi istri yang makan, abang mas kamu tuan petri main mahura, Oh. Ha. Hak tu ya kita duk bisik duk gegel ni, buat ni tak boleh percaya Rusia orang ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, Sai. Malu nyamo Sai. Nah tuan terima nyu mahura anak ratu puyo perangi. lah. Apa tu aku bersedoh lah kabin mak ambil yang rojak tu buat tu ni. Di mana lah juga suami amo seramu. Siapa lah juga ke kata ke tua ni ke? Tak isas diri. Sudah dah nak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan Tuan Petri. Manyo Mahura anak ratu lah juga puyo peranggi. Ha. Biarlah juga amo nak jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Hmm, tu dah hari ni. Buat kereta hari ni tunggu masa dah. Tunggu masa apa nama ni? Panas sangat royak. Kuih ku sama pesedoh tadi. Siapa dia royak Rusia ni Kata dia nikah dengan Tuan Menteri Manya Mohora Dia pacun tengke Mangti Sama eh mana royaknya Hmm, koyak mah. Ah, koyak orang ulo-ulo ya. Ha? Tunggu. Ah, ulo-ulo koyak. Eh, biar, biar. Ya? Aku koyak orang tengok ya. Ha? Mungkin. Ah, koyak orang ngesuk ya. Ha, kau pakai goyak belakang. Kau kita tunggu masa lah. Ha, sakit warok lah sekali ni. Hmm, padahlah semalam kita mimpi rumah utuh. Tunggu masa dah. Itu lah biar. Kau oh, tu lah macam dah buruknya. Nak buat jalan dah biar. Hai, hai, hai, hai. Naik petiuk macam nak ni baru beranak selalu lah. Mana sangat semuluk langgar. Hmm, royak sangat. Sedap tiok lah. Maka tuan peteri istri isteri lah juga pada ke gajah sekamu. Dia dengar lah juga kata-kata pengasuh sekamu sudah menikah kahwin dengan tuan peteri yang mahu anak ratu puyuh perangi. Tuan Petri sedih buka berkalan kepala jelmo di tempat Tuan Kumah Raja Sekamandari kata balat tata kerajaan sehingga sehari lagi. Blah. Yo ya, benarlah juga abe seramu. Adik semula juga dia abe apa panggil bipo. Mano abe pelanduk putih-putih sulu. Adik ngandu kini abis marilah juga abe kita kelik abe, Coba kelik buat tu orang teri-teri. Siapa dia suka memari kita di sini? Tidak kau kamu mengandung siapa boleh nak beranak esok kaget tu? Tidakkah kau kata aku nak cari saya kau pelanduk putih-putih sulu? tidak abe lah, lah, adik ya. tahu belako do sabala juga ke kata ke jate susu puja si boleh adik tahu abe ni kau kawin do dengan tuan petri mayo maura anak ratu buya perangi abe selamu marilah juga abe kita balik tidak tuan petri cilewi Siapa dia kau tahu kata aku ni kau kahwin dengan tuan petri Maya Mora Maya Mora Siapa dia kaya? Siapa dia kaya? ada orang lain royak Abis royo saya sama royak Kalau dia mentu tak royak Tokek kat pati bertahu Pergi Tuan Menteri Sirewi Inilah cukup bagi aku tahu Sabarlah orang tua kata gak kepaga-paga makan padi Lain dia royak, lain ke dia kata Lain ku kata, lain ke dia buat Selaku demikian Tak guna aku tahu, sepuluh royo saya sama hari ni Di mana lagi cukup pengasuh hari ni Hampir tak terbunuh dia, tak sokong dia, tak sokong dia lah habis tapi ni kos ngoti ke abe Mari kita klik abe Adik tak murih abe Mari kita klik abe Mari kita klik abe Tidak Puan Menteri Sirewi Aku nak pergi tempat saya Woyah ya, sama dia Aku nak tanya dia berapa kali Aku besar ke dia Oh, pengasuh pesaing. Ku. Mari sini sebentar. Wano, toke tuik usah mana Mata merah macam kapur kapur dia tak duk merah pasal eh kapur merah putih lah bengong cuba nak beri duit hilang ni ayolah lah lah <laughs> aduh aduh anak lah nak goyak pengasuh saing lai goyak lai kamu kata lai kau bisa lai ke kamu goyak celakun mikir Siapa dia royak kata mau menikah kahwin dengan tuan petri Maya Mohorak anak ratu punya perangi saya jawab ke dia ke? Siapa dia ke yang kata menikah kahwin dengan Tuan Menteri? Menyemurah anak Ratu punya Paranggi? Uh, ha? Dan tak secara royak lah tu aku tak nikah ke? Betul sama lah kahwin saya. Dah kahwin tu bangku hapun tu tu aku. Mungkin dah kita bini-bini dah. Sungguh! Tamak selalu. Hari ni sedih hati aku, Saing. Kalau orang tu raya, nak bunuh orang tu tidur ya. Pak Ade lah. Ku ingin nak cuti dua minggu. Gak Gapo dia, Sain? Kita nak cuti dua minggu sebab anak darah dojo baru nak ningkah. Hmm, nampak jalan lah. Nampak lah. Sain, ia seroti nak tanya nampak jalan lah. Hmm, nak cerita ti menyoti lah. Hari ni Sain waya sama. Aku bunuh kamu tiga orang. Eh, belu. Apa yang kau ya? bukan kita raya. Siapa dia raya sain? Oh, bunuh raja raya tu eh. Siapa dia raya? Siapa dia raya? Raya bang hari. Abi mak raya. Oh, jadi sama raya. Ha, huh, kena kopi ni. Abi sama. Uh, eh, Muraya kau tidak kata menikah kawin dengan Tuan Petri. Manya mora anak ratu puyuh peranggi. Ah, apa apa kata mak sokek rojak tu. Ya? Saya kata kamu rojak. Ha, kita rojak kamu nak mula ya. Tunggu. Siapa dia rojak lagi? Kita ngaku kita rojak kamu tengah ya. Tunggu. Dan siapa dia rojak lagi? Kita rojak ngesuk ya nak bunuh-bunuh lah juga kita royak hot tu ya. Pak mula-mula tu kita tak royak tengah kita tak royak, kita royak ngesuk ya. Kita menang kita royak mula-mula ya. Mula-mula kita royak. Royak kita kusik, royak kusik tembok gitu. Kita benar kita royak hot tengah tu ya. Hot tengah tak nak kira sangat kau mana-mana pun. Walau kau tu kau ni apa nama ni misalnya kita kira kita apa nama ni. Kita royak hot tengah apa nama ni kita misalnya kita kira apa nama ni. Royak hot tengah sikit. Maka magajah sama dalam ikat berkata Sedihnya tiba galai kepala Perbuatilah juga pengasuh Siapa kepada kewayak begitu Magajah sama sedihnya tiba